شكرا لك يا ميسي انت لست فقط منقذ البرسا انت منقذ القنوات ومنقذ المعلقين ومنقذ المحللين تعطيهم في مباريات ميته انها تحيا تحيا بك الكورة تزهى بك الدنيا يا لي. اداله يا ميسي ميسي لازم يخطط ميسي لازم يفكر لا لا لازم يعمل وحده لا لا ميسي قال باش تضيعوا لي دوري الابطال ميسي نظرة نظرة نظرة لزملائه ورفقائه لا يفهمها الا من لعب كرة القدم ليون ميسي كيف ستكون الكرة بعدك الحقيقة فما اسماء تغادر فما اسماء ترجع فما اسماء تولد ولكن ميسي ميسي سنفتقده وسيفتقده التلفزيون وسيفتقده المشاهد وسيبكي عنه العشب المؤل... المختر في كل